bago lang din ako, kakapasok ko lang, di ba? Gusto ko nga magandang araw, binibini. I mean, gabi eh. Nako, galing. Teka lang, teka lang ha. Ayusin ko lang yung makeup ko kasi gusto ko kasi maganda. Hoy, nag nagpapaganda pa po kayo. Sino po ba kadate nyo? Wala pa. Ako po ba? Ay, what? 虜になってしまえばきっと Ako po ba ang kadate nyo, ha? Ah, kayo, ay, what? Ay, what? Ah, pwede. Na, pwede. Na lang. Earrings na lang. Okay, I'm done. Sama ka sa akin. Magandang binibili. Okay, eh, saan tayo pupunta? Kita lang ah. Kunin mo number ko, 266790. Ako, excited. Teka lang. Relax <laughs> ka lang. Lakad ka ba? Oh, date natin, ma'am. Joke lang, joke lang, joke lang, joke lang, joke lang. Wala talaga ako pera eh. eh Aki bago, half five lang eh. Ah, okay. Kailangan ko muna magtrabaho. Binibini, <laughs> ano po ba trabaho nyo sa nakaraan yung syudad? Ah, uh, iba-iba eh. Minsan pulis, minsan Ah, pulis? Oo. Gang, gang. Eh, ikaw Magkano ba? na ba ang, ah, sa nakaraan ko syudad, eh, pulis din. Kasi hindi na tuloy, hindi na ako, kadet pa lang ako dun eh. Ah. Tara maghanap ng sasakyan. Mag-apply tayo bilang mekaniko. Subukan natin. Ba't naman mekaniko? Gusto ko pulis agad. Ako gusto ko maging mekaniko eh. Bakit? Sige, hat. Eh, atas mo sa pulis. Sige, sige. Basta walang aagaw sa akin sa'yo dun ha. Ah. Eh, Huwag ka magpapagaw, akin ka lang. Ganun ba? Ay, ay, ay, ay. Aba, magaling na driver. Ah, uh, baby driver po ako. Magaling po ako sa car chasean. Oh, ayos ah. Eh, gusto ko. Magaling ka pala mag driver Basta madam, walang aagaw sa'yo. Or kung gusto mo, dalhin mo na sa HP. Paso. Sige, dadaling ko, daling na lang. Okay. Dalhin na kita doon, maganda bini-bini. Pag-aalan mo lang. Para... Sige, sige, sige. Make sure, madam, na walang mga aagaw sa akin, ha? Sa'yo, sa'yo, sa'yo. Aba, may tutor ka pa dyan, ah. Sabihin mo, madam, ah. Taken ka na. Pag uh, sinabi ng polis, sabihin mo, taken ka na, ah. Parang mangliligaw sa'yo ng iba. Ay, gano'n? Okay? <laughs> Sa nakaraang syudad ko, eh, magaling po ako magnakaw. Aba. Baby driver. Kung kilala niyo po si Nilia, ay nakasama ko na po yun billionaire billionaire ka. Daming tao dito ata, madam. Wait lang ah. Maagawin ka sa akin ng mga tao. hindi, hindi naman kita iiwan. Ah, babalik ako tomorrow. Baka mga 12 siguro, ewan ko lang. Basta babalik din ako. Okay? Okay. Mismo na agad ako? Di pa nga naging tayo, miss mo na agad ako. Oh. Nako. <laughs> eh, grabe ka naman. Bakit? Eh, gusto mong car chase, magpagas tayo, tapos daan tayo sa PD. Bungguin natin sige. yung lambo ng polis. Sige, sige, sige. Pili ka muna ng magandang sasakyan. Ako, mablos sa mga aka ko eh. Eh, putik sarana eh. Hindi yan. Ako yan, ngam. Palit tayo bago para... Buti na mo naman ginagawa mo. Sige, sige. Hanap tayo, tayo para maganda yung car chase. Eh, di Eh, kung gusto mo, bungguin mo yung, yung ano, police car, tapos takbo tayo. Mag-seatbelt ka. Diba? Walang police? Ayun o, oh, ayun o. Nakatayo sila, gagi. Hindi lang sila naka-duty. Pero tahab, feeling ko habulin tayo niyang bungguin mo. Sige, yung, sige. Bungguin mo, bungguin mo. Ito yung car nila. Yan, nasa harap. Pag wag sila, wag sila yung kotse lang. Gusto ko sila banggain eh. <laughs> Gago, <laughs> oh, laban kayo, laban kayo. Takot, takot, takot, takot, takot. Tawa din siya. Sabi na gagalawin. Ah, gago ka, gago ka sarada. Let's go! Balikan natin, balikan natin. Tangina, parang sira na tong car, eh. Wala sira-sira dito! Boom! Aray, aray, lambabarel. Madaya, madaya. Cartridge lang eh. Hindi naman. Tara, palit, palit ko, Chen! tara ko Chen! Bugok, Chen! Tago, tago, Let's tago, go. tago! <laughs> Gago mo to. Ay, gagi. Ano, bleeding ka? Diyan, diyan, diyan. Ba, ayos ah. Dahil doon, shootahin mo ako ah. Teka, teka. Bakit binibili? Eh, naipis ako. Di ako mababa. Wait lang. Okay. Ah, Pwede ba ako manligaw sa'yo, binibini? Doon sa kabila mong syudad. Eh, marunong ka ba manligaw? Bayaw na ba? Gusto mo kantahan kita? Oh, sige. Bayan laming giri pag backup cause Hananan sinuwan at sa Sama na na na na na na na Sama sama sama sama sama Ano <laughs> na, okay na Yeah, yun. Walang iya naman. Niyabangan eh. mo pa, pa ako. Pa, may pa, may ah, pa, sige, sige. Next, next. Okay na, okay na. Oh, game, game. <coughs> Sakay na eroplano Iwan mo na ako Hawak ka pangako At lumamang litrato Lagi ka kasama every day Alam mo di ko kaya na without you babe Lahat na ala-ala ay ng carplay Namatawagan ng iPhone mo Oh my gosh, naka-airplane mode sa ka ng aeroplano. Iwan mo na ako. Tapos na. <laughs> Ayaw talaga ko sa ayusin ay, ay, mo. Ay, ayusin Babagalin muna natin ang ikot na mundo. O, isa sa'yo sa himig mo. Atin ah, ang gabi na to pa Pahintuin mga kamay ng oras sa lelo. <laughs> yun na yun? Eh, todo na ba yan? Kaya eh, ako ulit ang kanyang kambal at nahihiya na siya. eh, gusto ko ikaw talaga. Ako talaga gusto mo? Aw, Oo, awit? siyempre, siyempre. Awit? Ah, awit! Eh, <laughs> Tara na sila pre sa bro. Eh, mm, teka, teka, may bumabaril, may bumabaril. May tao, walang ya. May police, may polis. Ano po tanganan sa mga to? Gago! Ano lokal? Ano lokal? Paano mag-cover? Paano mag-cover? Paano mag- Control, control, control. Patay isa, patay isa! isa! Ayan, Gago ba kayo? Saan na mga lokal dito? Nakikapagbarilan ang puta mga gago. Aray, aray, aray, aray. Sorry, gago, sorry. init mo ako. Uy, sino yung kabaril yeah, niyo? Yan, ikaw yan. Blade, oh, blade ako. Ina Ubot may mga... Tangina, inawi ako. local. Local yan, local. Lo sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. Puta na kayo HP, pagamot ka na. Pader HP, tara, tara. Putang ina. hoy, naagam sa ito. Tara na, tara na, tara na. Ito lang ya, binaril ako ng kampi ko. ba to? Hindi, hindi. Sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. Eh, na, naarang ka kasi, sorry, sorry. Nakilala ko lang yan dito. Ay, ito Mari, ata. Mari. Ay, hindi. Hindi, siya. Mari, Mari Hindi, kasabay kami pumasok eh. Boyfriend ko daw siya. Ay, <laughs> Oo. Ay, saan ka ba po? Putang ina, nag-extreme bleeding Alak. ako. Binaril. Kala naman, pulis kalaban nyo. Hindi eh, ko nga alam na nang babaril pala yung local dito. Walang yan. Aray, gago, nagingalo na ako. Dito, dito, check. Ah, ano to? Pantapal, dito. pantapal, puta napkin. Gago di ko na kaya. Oh, oh Gago di ko na oh, kaya. Oh. Buhati mo ako. Buhati mo ako. Pakyo ka. Hindi kripo ka. Ito, dito ako check in. Aray ko. Layo, pakyo. Idikit mo doon. Ito, yan, ito, yan, ito. yan, yan, yan. Yan, okay na. Checking in. Kikripo ka. May talent ka pala magkripo eh. <laughs> Oo nga na.